untuk produknya kami merasa sudah bagus mungkin bisa dipertahankan dan mungkin ditingkatkan lagi untuk produknya semoga nanti produk ini banyak diminati di tempat-tempat yang lain Oke. bersama siapa bersama dengan siapa ini bapak Pak Wawan Pak Wawan ya, dari SMP juga Guru oh, nama pak guru BK oh guru BK oke terima kasih Pak Wawan sama-sama iya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. eh, nama saya Afif Maulana Yustian dari SMP Anwar Maruf. Kebetulan saya di sini sebagai ketua Satgas SMP Anwar Maruf Kudus. Alhamdulillah eh, saya ucapkan terima kasih banyak kepada SMK Anwar Maruf Kudus yang sudah memberikan eh, bantuan berupa alat cek suhu dan alat untuk sanitizer. Nah, ini sangat membantu sekolah kami karena ini sudah persiapan uh, jadwal luring anak-anak SMP Nol Maruf jadi untuk memudahkan tim Satgas meringankan tugas uh, dari tim Satgas Jadakan terima kasih banyak uh, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, terima kasih Bapak bisa dicoba Bapak untuk ceknya suhu suhu Anda normal okay. silahkan masuk oke okay bentar oke okay. lagi bapak semua okay. normal silakan masuk oke okay, terima kasih